是要打吗？我看不太懂。打来个。o k a what the fuck? Go go go go go. 你敢让我帮我过？只是传闻中的那个烟爆在队友的头上。哪里？你没看到刚刚烟飘在空中吗？